Jeg hedder Maria, og jeg er 26 år gammel, og jeg bor i Nordvest. Når jeg ikke går på projektakademiet, så øh, studerer jeg leisure management på UCSJ. KBH Plus, det er et, øh, et kultursted for unge, og et, et åndehul for unge. Jeg har lavet rigtig mange ting herude. Jeg har øh, været med til at starte vores øh, frivillige gruppe, som hedder Kulturmærerne. Øh, og også udvikle konceptet bag det så er jeg med til at lave events næsten faktisk hver gang, vi laver det. Øhm, så har jeg deltaget i et, øh, et video kursus med øh, Everyday øh, KBH Docs. Jeg vil gerne lave øh, caféen hos KBH Plus om til det ultimative rum for alle os, som kommer her, øh, men også alle unge i området, som har brug for et sted, hvor de kan komme og i den fordybe sig i deres projekter, eller i deres øh, studie måske, eller noget helt tredje, eller også bare brug for noget ekstra rum til at, øh, at dyrke deres interesser.